Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo e eu tô trazendo a vocês hoje, é a segunda eu acho, um, um game, uma gameplay de combate armas, deixa eu matar essa droga, Meio. Eu falei anteontem esse Combat armes, tava treinando off, mas ainda sou noob. Yeah! Deixa eu ver. Uou! Maneiro. Ah! Pega a bazuca e morro. Início da rodada. Vocês devem estar tá rindo da minha cara. Sou noob. Nossa. Quanto no inferno. Início da rodada. Merda. Nesse vídeo só vai mostrar eu morrendo. Se fosse. Início da rodada. Caramba! Início da rodada. Nossa. Ah, gente, eu peço uma coisa. É, coloquem nos comentários como eu é, diminuo o som do jogo, que não sei aqui. Tá. Definitivamente, esse vídeo vai ser eu morrendo. Deixa eu tentar. Aham. Uhum. Tá aí. Tá. Início da rodada. Adoramos dançar. Início Devo mostrar esse negócio. Ah! Bem, gente. Início da rodada. Eu sou muito noob. Nossa! merda. Bem, gente. É... Se, é, quando eu terminar esse vídeo, é, eu posso cortar esse vídeo a qualquer hora, porque eu vou ver é, o tempo daqui a pouquinho. Quando eu terminar, eu vou ver o tempo. Eu vou cortar até uma certa quantidade. Droga, ia jogar uma granada. Início da rodada. Gente, então vocês podem ver que o meu áudio tá melhor, eu acho. Porque eu tô usando microfone aqui, né? Mas o áudio do jogo acho que não tá tão bom. matei. merda. Bem, gente, eu vou ver quanto tempo o vídeo já foi tá. feito e já volto. Então, gente, estou de volta e pelo eu vi lá que já foram 5 minutos, mas eu continuo lá eu não quero. Droga. início da rodada. Cadê a explosão? sem graça. bem, gente, eu queria comunicar uma coisa. Agora é. Se vocês querem que eu fale, tipo, um pouco de palavrão, sei lá. Tipo, capeta, sei lá. Escreva nos comentários. Ah, esse. tipo tipo, me ama. Ah, mas tem outro aqui. Ah, tá, consegui ser né, minha shotgun? Oxi. Ganhei um presente comprei. Opa. De novo aqui? A sniper. Início da rodada. Tipo. Tá. Tipo, gente. É só vocês colocarem. Sim, que querem que eu fale um pouquinho assim de palavrão, assim. Eu vou falar. Tipo. Tome, trouxa. Tipo isso. É, cadê a... Cadê ele? Aquele trouxa. Aqui tomando tá cu. Por tipo isso. Escreva nos comentários. Início da rodada. Ou se vocês querem que eu continue assim falando. Droga! Início da rodada. Então vamos lá, né? perdeu Então, tô aqui. Vai logo, cagueta. Tipo isso. Those old threats para pra quem quer saber. Lá eu deixo 120 FPS. É bom, né? <laughs> e o, o tem um problema. Com o Fraps, ele tem muito lag. Ele iria postar um vídeo da de ontem, mas não postou por causa do muito lag. Ele chegou até a colocar 5 FPS lá. Ah. Deixa eu mudar aqui. De novo aqui. Altera canal. Veja rápido. Finalmente. Yeah! Acho que deu um bug e mostrou minha área de trabalho. Nossa! O jogo está em andamento. Ah, o cara tem uma, uma lá do, dos olhos que você pode forjar. Essa aí tá na mão deles, morreu. tá, <laughs> desculpa. Nossa. Virou um zumbi. Legal, é skin diferente. Bem, gente, eu vou virar ela. Nossa. Vou dar um pequeno corte, porque isso vai demorar, eu acho já volto. Né, quando eu voltar. Então, gente, já somou mais de 10 minutos lá, eu vi. E só vou jogar até eu morrer. Morri! E até voltar. Ok, né? É, então, se inscreva no meu canal, dê like favorito, comente, co é, comente até pra sua tia, pra, pra mãe, pro primo, sei lá. Até pros mendigos, mesmo se ele não tiver computador pra ver, comente. Até a próxima.